शहीदों की जो कथाएं सामने आ रही हैं बेहद भावुक कर देने वाली हैं अपने अधीनस्थ ड्राइवर के अचानक छुट्टी चले जाने पर मोगा के जयमल सिंह ने खुद बटालियन की बस ड्राइव करने का फैसला किया था 27 जनवरी को ही जयमल सिंह अपनी पत्नी तथा इकलौते बेटे के साथ छुट्टियां बिताकर इस वादे से वापस बटालियन लौटे थे कि वे 28 फरवरी को दोबारा आकर उसका एडमिशन शहर के नए स्कूल में कराएंगे जयमल ने जालंधर में पंचकूला घर शिफ्ट करने का फैसला भी लिया था लेकिन वे शहीद हो गए इधर शहीद के पिता ने यह कहा कि गौरव दिलाकर अमर हो गया बेटा मैं जब भी मनिंदर से शादी की बात करता तो वह नकार देता वह मुझे एक अफसर का पिता कहलवाना चाहता था लेकिन आज देश में जान निछवर कर उसने मुझे शहीद का पिता होने का गौरव दिलाकर खुद अमर हो गया आंसू भरी आंखों और रूंधे गले से ये शब्द पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर के जवान मनिंदर के पिता सतपाल सिंह ने कहे हैं सतपाल सिंह पंजाब रोडवेज से सेवानिवृत्त हैं इधर कर्नाटक में मांडिया जिले के गुंडेरे गांव के जवान एच गुरु ने आतंकी हमले के कुछ घंटे पहले ही अपने घर पर फ़ोन किया था उनकी पत्नी कलावती कहती है मुझे उनसे फ़ोन पर बात कर लेनी चाहिए थी सुबह ही फ़ोन किया था लेकिन मैं बात नहीं कर पाई मैं तो उजड़ ही गई गुरु हाल ही में छुट्टी से लौटे थे पश्चिमी बंगाल के गांव चक्काशी राज बंगशिपरा में जवान बबलू संतरा की पत्नी और माँ विलाप कर रही हैं लेकिन उनका भांजा रघुवीर मंडल कहते हैं हम चाहते हैं कि मामा और उनके साथ शहीद हुए लोगों का बदला लिया जाए इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि वे भूल न सकें इधर यही आक्रोश 30 वर्षीय विजय कुमार मौर्य के गांव देवरिया के जयदेव चपिया का है वे अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताकर 9 फरवरी को ही जम्मू से निकले थे उनके परिवार में डेढ़ साल का बच्चा है शहीद के पिता कहते हैं मुझे गर्व है कि मेरे बेटे